buenos días en la sección turística de la Ciudad de México en mi canal principal de YouTube. Estamos aquí en el, parque, digo en el Deportivo de Santa María de Santa Cruz, a ver una enigmática exposición de dinosaurios electromecánicos. Sin más por el momento, Comenzamos. huellas de dinosaurios que te llevarán a este parque. enigmáticos huevos de dinosaurio. Y tenemos nuestro primer encuentro con con el gigantosaurio. Y la descripción que pones. Su, nombre significa lagarto, dice, su nombre significa lagarto gigante del sur de Carolina. Es la única especie conocida del género Gigantosaurus. Fue descubierta en el año de 1990 por el aficionado a la paleontología Rubén Carolini dentro de la provincia Neuquén, la Patagonia de Argentina. uno de los e-, es uno de los terópodos más grandes que han existido solamente después del tiranosaurio rex y el famoso espinosaurio. Hasta el momento se han logrado recuperar dos ejemplares de este impresionante terópodo. Su es uno de los más grandes dentro del grupo de los carnívoros, alcanzando una longitud de 1.56 metros previamente. Se había sobreestimado este tamaño debido a que se había recuperado solamente huesos desarticulados. De ahí esta confusión en cuanto al tamaño. De hecho, hasta el 2013 el paleontólogo está Herman el tamaño real de este dinosaurio, aunque es importante aclarar que es imposible encontrar restos más grandes de este dinosaurio. Y todavía continúan más, más información. De este plano tenemos alterodáctilo. Y ahí está su descripción. Ahí está su descripción. Nada más que no se ve y ahí pone Iztapasauria. De este lado es el brachiosaurio. Y este dinosaurio, este dinosaurio existe en el periodo Jurásico Medio. Y de veras, en los otros dos lugares donde estuvimos, no nos fijamos en qué periodo existieron. Vas a regresarnos. periodo Cretácico tardío. Y este me imagino que fue en el Jurásico. Este fue en el periodo Jurásico. Jurásico medio. Este existía en el Cretácico temprano y es, es el irritador Challenger. El anquilosaurio existía en el periodo Cretácico tardío. Amém. nombre insignificado este lado es el Triceratops. Eh, triceratops este, <laughs> en la edad del Cretácico tardío. Era herbívoro y en el periodo Cretácico tardío. Hubo varias batallas donde se enfrentó eh, el Triceratops con el tiranosaurio. Creo que deberían de una, una visita guiada. Estamos hablando que existieron durante la era mesozoica.

Deinónico o Velociraptor. que periodo por 115 a 108 millones de años en la hora mesozoica. Era mesozoica. Hasta como ponen ahí, está pasado. Pues es mucho si hayan visto esto. Me imagino que el que está allá es el tris, es el tiranosaurio. Teoria exist. Después del final del recorrido sacaremos unas fotos. Town. En eh, el, en el Cretácico tardío, hace 70 millones de años. O sea que estamos hablando que también en era mesozoica permiso. Bien que dije este, el tiranosaurio Rex. Cretácico tardío. Cretácico tardío tardío era mesozoica. Este es un dinosaurio. es el el, ter, el, terri, el terrinosaurio en el Cretácico, era mesozoica. Y aquí ya habíamos visto es el Carnotauro. pero como que faltaron más. Como que faltaron más, entre ellos el espinosaurio. En esta exposición son solo algunos dinosaurios, pero que faltaron más, entre ellos el espinosaurio. Como dije, después del recorrido sacaremos foto de todos los dinosaurios que hemos visto. Aquí tenemos al paquicefalosaurio. Y existió en el Cretácico tardío hace de 70 a 66 millones de años en Estados Unidos y Canadá. Era herbívoro. Este, de este lado tenemos al alosauro Existió en Estados Unidos, era carnívoro, existió en el Jurásico tardío hace 150 millones de años. y este es el estegosaurio. Y existía en el periodo. No, dice, eso ya lo investigaré después. De este lado tenemos huevos, huevos y más huevos. Más huevos. Como decía, estos son solo unos dinosaurios, pero todavía faltaron más. Algo, otro dinosaurio que faltó fue el espinosaurio, que también existió en el periodo Cretácico. Se decía que el espinosaurio era grande igual que el tiranosaurio rex. Bueno, y eso es todo en este pequeño recorrido por la exposición de dinosaurios de Santa Cruz Mellehualco. Hasta entonces y nos vemos en un siguiente video de, de Mini War. Hasta pronto.